असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग वीडियो देखकर पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं वो भी वीडियो देखने से इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी फेसबुक की आई क्रिएट होनी चाहिए फेसबुक की आईडी क्रिएट होगी तो उससे आप अपने आप को साइन इन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने पहले से एक फेसबुक की आईडी क्रिएट की हुई है इसके बाद यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे पास ये एक साइट ये है और एक साइट ये है दोनों साइट पे हम ऑनलाइन वीडियो देख कर हम अर्न कर सकते हैं पैसे इन दोनों का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से आसानी से कॉपी करके अपने साथ पर इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप मुझे रेफरल करके जाते हैं तो जब आप लोग टेन डॉलर अर्न कर लेंगे तो आपको उसका फिफ्टी परसेंट यानी कि फाइव डॉलर आपको फ्री में मिल जाएगा इससे मैंने यहाँ पे अपना एक ही रेफरल लिंक यहाँ से कॉपी किया हुआ है और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा इसके बाद यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करूँगा कंटिन्यू एज अपने आप से यानी कि कंटिन्यू कर लूँगा कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पहले से सात हज़ार आठ सौ पचानवे एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी एंट्री कैसे होगी हम लोग पहले पांच वीडियो देखेंगे पांच वीडियो के देखने के बाद पांच टिकट मिलेंगे हमने पांच नंबर चूज कर लेने हैं और यहाँ पे हमारी एक एंट्री यूज हो गई हम डेली के दस एंट्री दे सकते हैं उसमें यहाँ पे एंटर ड्रा पे क्लिक करते हैं यहाँ पे वीडियो देखते हैं जितने भी स्कैंड की है उसके बाद हम इसका वीडियो को देखने के बाद हम इसका जवाब देते हैं कि ये वीडियो इसके मुताबिक है तो उससे क्या होता है कि हमारी एक वीडियो व्यू हो जाती है और उसके बाद हमें एक टिकट मिल जाता है तो इसके अलावा दूसरी साइड ये है इस पर भी वही काम करना है इसका भी एक यूआरएल रेफरल वाला वो मैंने यहाँ से कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद इसे मैं लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक कर लूँगा और इसे भी यहाँ से फेसबुक से कंटिन्यू कर लूँगा तो इसमें भी यही हाल है जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था पहले यानी कि इस पर जो बताया था और इस पर आप ये देखें यहाँ पे बारह हज़ार तीन सौ बहत्तर एंट्रीज आ चुकी हैं इसमें भी मैक्सिमम आप टेन एंट्रीज uh, दे सकते हैं उसमें आप टिकट हासिल करेंगे पांच वीडियो देखेंगे आपको एक टिकट मिल जाएगा और इस पर भी आपने वही पांच नंबर आप देंगे और वो एक आपकी एंट्री टाइप हो जाएगी यहाँ पे भी आपने गैडा टिकट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं इसको आप व्यू देंगे और ये देखें यहाँ पे watch five video to get a ticket जहाँ आप पांच वीडियो देखेंगे उनका सवाल का जो जवाब होगा वो आप बताएंगे और आपकी एक वीडियो का एक टिकट आपको हासिल हो जाएगा आप पांच टिकट ऐसे हासिल करने के बाद एक एंट्री पास लगेंगे तो इसके आप जितने भी अर्निंग कर सकते हैं वो डायरेक्ट आप पेपाल में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेपाल से आप अपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं पेपाल से अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आपने अगर इसमें पॉइंट टू डॉलर या वन डॉलर या जितने भी आपने इसमें अर्न किए हैं वो तमाम क्रेडिट आपको मिलेंगे इसका असूल क्या है कि आप इसे अर्न कैसे कर सकते हैं जब भी आप इस पर प्राइजेस पे क्लिक करेंगे जब भी ये देखें आप जितने भी पेमेंट अर्न करेंगे आप इसे डायरेक्ट ही इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड आपकी कंट्री क्या है आप अपने कंट्री के हिसाब से भी India USA UK Spain Japan Italy Germany जो भी आप कंट्री है आप उसके हिसाब से भी इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मतलब यू एस ए यहाँ पे तमाम अमेजोन वगैरह जो भी आ रहा है तो इसमें आप तमाम के तमाम पैसे इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप जितने भी अर्न करेंगे आप उसी वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इसमें डेली के जितना चाहें अर्न करना चाहें तो कर सकते हैं इसका सूल क्या है कि यहाँ पे शुरू में बिड लगती हैं जो भी बिड आपके सामने शो होगी मतलब अब ये देखिए यहाँ पे इतनी की ये बिड लग चुकी है अब इनमें से अगर कम अज़ कम ये बता रहा है कि पाँच हज़ार 555 पहले जो आने वाले विजवाल होंगे जो उस नंबर से रिलेटेड जो हमने इस पे लगाया होगा पहले पाँच जो होंगे उनके हिसाब से यहाँ पे उनको एंट्रीज मिल जाएंगी और ये तमाम पैसे उनमें डिवाइड हो जाएंगे दोनों साइड्स पे यही असूल है दोनों साइड अब ये देखिए यहाँ पे प्राइजेस हो चुका है पाँच हज़ार विनर्स अगर होते हैं इसमें तो यानी कि एक जैसा नंबर है तमाम ने एक जैसे नंबर चूज़ किए हैं तो उन्हें तमाम पाँच हज़ार विनर्स को पॉइंट जीरो वन डॉलर मिल जाएंगे अगर पहले अस्सी यानी कि उस जैक बोर्ड में दूसरे नंबर वाले हासिल होते हैं तो पॉइंट टू फाइव और पहले नंबर पे आने वाले जो विनर्स हैं उनको थ्री डॉलर्स मिल सकते हैं या उससे भी ज़्यादा आप लोगों को मिल सकते हैं जितनी ज़्यादा यहाँ पे एंट्रीज होते जाएंगे यहाँ पे इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि इस तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़